Pode me chamar de cabeça de guia espetacular Seu melhor amigo ou até de sensacional Só não me chama de meu amor, tamo entendido O que recebi vou utilizar Por isso sou amigo da vizinhança Quando não resta mais nada dentro de nossos corações Oferece o Homem-Aranha.